Hindi yan yung page 1, tol. Page 1 muna tayo. Yung sa gitna. Yung sa, yung sa gitna. Yung sa gitna. Napasla agad. <laughs> Out mo muna. Okay lang yan eh. Sulat naman lahat yan ni Boss. Eh. <laughs> Ito pong babasahin ko mga kapatid ay sulat ni Boss FLM. Yung mahaba muna ba gusto niyo? Yung Para sa ating lahat. Yung, ma- yung mahaba muna? Yes. Oo. Para sa ating lahat. Yung gitna, gitna. Na ating magka- mga kapatid. Yo! Ayan. Pakilakihan, Mare. Page 2 yung kaliwa. Yan. Hindi, i-maximum mo yung ano mo, Mare. I-maximum. Yan, tapos yan. Yo. Yeah, tapos, maximum. Yaw! saka mo i-positive mo yan. Yeah. Ay, naku. Yan, yan, yan. Okay na, okay na. Yeah. August 31, 2021. To FFCI Worldwide, Dear all, Nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang araw. Let me express my gratitude to all of you. Members of my family, especially for five mommies and supporters, for your undying support and love to me and to our advocacy as a founding father of our family. Nais ko pong malaman ninyo na hindi ko po pinahihintulutan ang paghingi ng kahit anumang solicitation sapagkat <clears throat> ang aking layunin ay magbigay, hindi ang manghingi. Kung gusto niyo po na damayan ako, <clears throat> suportahan na lamang po ninyo ang ating YT channel. Uulitin ko po, ang sino mang mag-solicit ay hindi ko po pinahihintulutan. At gusto ko rin po malaman ninyo na si Dong Batalan ang ating President. Ako mismo ang humirang sa kanya sapagkat mapagkakatiwalaan siya at kilala ko mismo. At the back, please. sa ito. FLM team, sa FLM team, mahal na mahal ko kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong puso at isip. We are going to keep the pipe and we we finish the race. Mahal na mahal ko po kayo. Yama, Dong, Benok, Lemore, AC, Luan, I miss you. Cesar, ingatan mo sila. Alaysa, pagbutihin. Victoria, musta. Agbyag. By Francis Leo Marcos. Diba? Good morning. High blood ka na naman ah. <laughs> Okay. Uh, ah. so, uh, ah. ito para para to sa mga lumipat, para to sa naniwala ano. Uh, bigyan ko kayo ng konting draft na kung bakit sabi ko nga before uh, magalit yung mga ayaw sa akin, it's okay. Magalit yung ayaw iyo, it's okay. Pero ito lang sinasabi ko, noon pa yan, nung kasagsagan, uh, alam mo naman ko sino yung mga naging bahagi ng aking grupo before, na noon pa nila sinasabi yan na may hawak si Alfa Romeo na na Norman Mangusin na siyang uh, may crime, may kasong uh, human trafficking talaga. No? Yun ang sinasabi before. Pero dahil hawak nga niya, itong Norman Mangusin ay humihingi ng I think 6, 6 million. Tama. Yeah, 6 million. Ano ko pa sabi ko noon ko pa nga kaya sabi ko nga nagulat nga ako why may Alfa Romeo doon sa sa sa mansyon from out of nowhere. Sabi ko, alam ko hindi ko to kilala eh. Sabi ko, pero alam ko, siguro ang nasa isip ko, baka they want to coordinate para alam mo na, sila yung magbibigay, magre-release para makalaya na nga yung ating FLM. Pero tumagal nang tumagal yung panahon, parang na-enjoy. Walang lumalabas eh. No? So, ang nangyari, wala talaga. Kasi bakit? Kasi instead to give them the, the Norman Mangusin, they want to use the Norman Mangusin to gain a money. Yun naman ang totoo. Kasi kapag nakakuha na sila, maaring ipending ng ipending or sabihin ng meron para lalong mas nakakakuha ng, ng support. Naalala ko lang dati nung sinasabi na ako ay kumakausap ng tao na para humingi ng pang-abogado which is hindi ko naman ginagawa. Ayan ha, maaring sila gawin nila. Naalala niyo ba to? Uh, teka lang may Di ba ako nagkagigising ko lang eh. Kaya sabi ko, yung lumabas yan, napangiti ako. sabi ko, yeah. napangiti ako, boss Lee, dahil uh, sabi ko, ngayon, sabi ko, hindi, they are not quest, asking a question to anyone else, basta lang sila naniniwala. Totoo lang, sabi ko, the FFCI worldwide could do and continue the Mayaman Challenge even though FLM is in the jail. Kahit ako katatapos lang namin ng humanitarian, namin through the Mayaman Challenge ha, nagpakain kami Boss Lin ng almost uh, ah, 400 kids at Smoky Mountain. Wow. Hindi yun akin. Sabi ko nakalagay doon, uh, in the in the presence of the Mayaman Challenge, we continue the humanitarian of the Mayaman Challenge even though this group is individual in the partnership of my channel. So, ako, makita ko dito, tama yung sinabi mo. Kasi, meron mang Norman Mangusin pero hindi nila ilalabas because of uh, money matters. Tama. Nagulat din ako nung sinabi nilang may natanggal sa NBI. Eh, wala namang natatanggal sa NBI. <laughs> Kasi, kasi updated ako. Kasi kala, kagaya nga nun, maraming mga cybercrime na lumalaganap, laging si Dick Lorenzo ang ini-interview. Ibig sabihin nun, walang natatanggal. Now, isa pa sa nakita ko na mislap, uh, Siguro, ang sa akin, kung bakit nasa taas, is para makipag-coordinate, mas mabilis, pero hindi pala yun ang nangyari. Ang nangyari, it's all about getting something people, even finances, from the group of this, especially to the FFCI. They are trying to destroy people who uh, who be really believe to FLM because palapit na ng palapit, palapit na ng palapit ang elections day. Tama. Ibig sabihin nun, magkakaroon na, na ng hatian kung saan Ibig sabihin nun, there are people is trying to destroy people para hindi mabuo kung ano man yung pwersa na nanobubuo na. So, yan lang sa lahat ng mga ako, sa lahat ng mga nasa baba mo. No? Hindi ko pinipilit gustuhin ninyo ako. Hindi ako nagpapalapad ng papel. Noon pa, nagsawa na nga yung basher sa pagmumukha ko eh. Ibig sabihin nun, uh, hindi din man ako basta na titibag even though marami, pero it's okay. Sabi ko nga, lahat ng ito ay parte pero sabi ko nga lang sa ngayon eh, itong nangyayari don't forget to pray especially for FLM na ma-overcome niya dahil sa, sa dali niyang magtiwala sa mga tao ganun siya inabuse ano dahil sa sobra niyang pagtitiwala ginamit yung yung yung bagay na yon to get something may mga instant milyonarya tama ba tama. may mga tama. instant uh, ah, milyonaryo ganun lang naman yung nangyari because of the three letters of name FLM could bring them a money, especially basher ka man o supporter. Yun ang totoo. Renames of FLM is important. There's no views in social media, especially on YouTube, without FLM. Simpleng-simple lang naman, no? Ako sabi ko nga, I don't care if the FLM family would not come to me, it's okay. But uh, galing si Limor sa akin nung nakaraan, sabi ko, uh, I would uh, announce into my channel, uh, doon si Limor, nakikinig si Limor, sabi ko nga eh, na never kaming tumalikod sa, sa amin. Especially, andyan si Tita Virgie ng FCCIUS at matagal yan na sa akin. Never na never kami na tumalikod, never na never kami na nagsalita against the FLM, but because we continue to pray for FLM. Now, ano yung sinasabi ko sa, sa amin, sa channel? FLM is still FLM, but we never stop doing the Mayaman Challenge in the founders of the Mayaman Challenge FLM tinutuloy lang natin our little way. Ibig sabihin nito, yun yung nagawa niya, yun yung impact niya. Ibig sabihin nun, may nagawa si FLM sa atin para gawin natin yung sinasabi niya. Maybe not our, maybe not his money, but our money. But the, the challenge is, you did what he did in a good way. Yun naman yung tama eh. Kaya nga, uulitin ko po ulit ano. Sabi nga dyan, sa so mga baba, I'm using FLM. No, I'm not using FLM. Bakit? Naalala niyo ba yung mga voicemail na lumabas sa kanila noon, na inilabas nila? Kung maaalala niyo yon, kung noon pa at bago pa lamang ako sa buhay, marahil hindi ganon. Tama ba? Marahil, sa ganung bagay, they have a chance or a choice to file a case against me. Kasi while I'm using a name of persons, why I'm using the name of a persons without a permission. Tama ba? Sometimes, gamitin natin yung ating isip at utak na bakit ko gagamitin kung hindi ko siya kilala? Tama. Bakit natin gagamitin? Kung wala, wala, wala tayong naging, naging basihan. Ibig sabihin nito, nung mga nasa baba, don't close your eyes and mind in that matter. Kasi sabi ko, halimbawa, ako, ginamit ko yung pangalan niya, eh napasama yung paggamit ko. At siya'y yung mapuputukan. Di ba't maaaring ipakulong ako? Kung naririnig nyo, bakit ko hinahanap, nag, bakit ako naghahanap, bakit ko sinasabi, uh, limor, ganito, o ganito. Unang-una mga, mga, mga, mga, mga, mga nagmamahal kay FLM. Don't easily judge somebody, especially the one who really knows what is in happen. Ako, hindi ko ako nasasalita or nothing, kaya ako umakyat. Una, to prove that Alfa Romeo is not part of FLM community and family. Kasi siya nga po yung may hamak ng Norman Mangusin na sinasabi noon na humihingi siya ng 6 million para sa pamilyang iiwanan nung Norman Mangusin kapag siya na ay nakulong. Kasi wala na siyang trabaho maipoprovide sa family. Ganon po yung nangyayari noon. Ayan. So hindi po sinasabi na maniwala kayo sa akin, kundi ang sinasabi ko noon pa kung bakit maraming tao, especially yung mga nawala noon at mga umaklas, especially the, the alam niyo naman yung si Winby, ayan, yung alam niyo na yon, 'di ba? Yung nagpapa-interview sa ano, eh, di ba kung paano ko sirain? Bakit? Kasi alam niya may magkaka magkakaroon siya ng problema sa akin. Alam niya na mayroon akong nakita na hindi basta nakita ng ordinaryong tao. Could you imagine? Oh, eto, kung malalaman niyo to. Sabi ko sa inyo, hindi ako, uh, eto ipapakita ko lang sa inyo, I hope na nasave ko pa ito sa aking account. Uh, kung kaninong kamay ito. Sabi ko, sinong tao ang dapat gumamit ng mga gamit kung bakit ako nagre-react I hope nandito yun, ano? Uh, mantakin mo, gagamitin mo yung isang gamit ni ganito. Tapos after nyan, uh, alam niyo yun, medyo nakakainis dahil syempre gamit niya ipagagamit. Ganun lang naman kasimple. Pero hindi at hindi hindi ako doon, kundi doon ako sa isang bagay na napaniwala ang lahat na siya ay isang solid FLM supporter pero anong nangyari po ngayon? Oh. So, uulitin ko ulit. Uh, sa kabila pa lang phone ko yun. Sa mga nasa baba, hindi ko ho kayo pipiliting maniwala. Sabihin nyo lang ginamit ko. Kaya lang, kaya lang, in the near future, ayan, in the near future, baka tayo magkaroon ng problema sa ating sinasabi. Kaya sabi ko nga sa inyo, uh, don't easily believe doon sa mga balimbing na kunwari na ano kami, babalik yan, ganoon naman sasabihin nila, pero nakapagsabi na yan ng hindi maganda. Totoo nga niyan, minessage ako ni, na aking CC, si Ice Freedom sabi niya, minarinig ako balita, gagapangan ka daw para maging against sa mansyon. Sabi ko, wala ba akong isip para hindi mag-isip? Wala ba akong tamang pananaw para hindi mag-decide? Totoo, andyan. Kahit balikan niyo po yung, kahit tanongin niyo po si, si, si Ice Freedom, people try to convince me to against the mansyon. But I did not decide to join with them. I'm still keep silence. Kaya na, kaya sa mga nandiyan, uh, sabi ko, free lang hindi pa natin matukoy kung sino pa at ilan pa at marami pa. Dahil, totoo ulitin ko ulit, tama yung narinig ko, yung nag-announce, nabalitaan ko, napanood ko, may letter. Saya ko. Bakit? Kasi noon ko pa alam yon. Ayan. That Alfa Romeo is never be part. Kasi noon, ang ginawa lang niya, eto ha, kilala mo to, Boss Lee, yung nasa Italy na isa. <laughs> Nakasama natin, kasama niya sa DDS. Ayoko na pangalanan. Oo, oh, kaibigan niya. Oo. Uh, Kaibigan niya. Siya ang ah. tumawag doon at siya ang nagsabi doon. Nahawak niya ang Norman Mangusin. Ngayon, yung Norman Mangusin, humihingi ng ganitong amount para iwanan sa family. Sindikato. Kung bakit, uh, bakit napalapit ang Alfa Romeo, uh, bakit malapit din, uh, bakit napalapit ang Alfa Romeo dito sa mansion, baka for this, ito yung iniisip ko, for the sake na they want to coordinate na paano nila maililipat itong uh, Norman Mangusin sa kanila na hindi dadaan sa matataas na official. Maaring ganun lang ha. Hindi natin alam ha. Pero iba yung nangyari. Ang nangyari, they use the name of Norman Mangusin to get something from people. Antakin mo, 6 million pa yun na. Dati ang amount lang is 6 million. Actually, mababa yun eh. Dati I start, ito ha, please correct me. Pero nag-start yun hindi sa 5 million. Nag-start muna sa 2 million. Tama. Nag-start yun sa 2 million. Tumas na tumas yun. Ayan na, para hindi, na, para hindi siya nakakaalam, alam ko kasi. Sorry po, ano? Pero kasi tahimik lang ako. I've known, ako sabi ko nga, pupuntahan nila ako kung sila puntahan. Eh, wala pa naman pupunta noon pa man eh. They file like a case against me, but it's okay. Nag-start yon sa 2 million, and then bakit nagulat ako, naging 6 million. Ayan na nangyari? Kasi na, maaaring nakita ba nung Norman Mangusin, uy, mas malaki pa pala ang makukuha ko. Na-convince pa ba ako nung, Tama. nung nag, nag, nag, ano sa akin, uy, malaki pa yung makukuha mo dyan, humingi ka pa, padagdagan mo pa kasi kayang ibigay yan, mayaman na yan. Maaaring ganon. Kasi sasabihin niya, hindi ka nalalabas dyan, matagal ka na, at least yung buhay ng pamilya mo, eh, <laughs> mabubuhay. maaaring ganon. Kaya, sa mga galit po sa akin dyan, eh, magalit lang kayo, okay lang. Sa mga inis sa akin dyan, okay lang din po sa mga ayaw sa akin, okay lang din po. But at the final, wag ko kayo magagalit kapag ka medyo ano tayo, no? Uh, ako, sabi ko nga, alam ko ni Limor anong stand ko. Alam ni Sekiyama anong stand ko. Alam nila lahat what is my stand is. Pero, hindi ko ito sinasabi para maging mapapel sa inyo. Kaya nga, ah, hindi ko kayo bumisita sa live ko masaya But, kami, hindi kami tumitigil to pray for FLM. Kasi ninyo, dati 13 lang ang bumaliktad. Biglang dumami at nahati. O, eh, ano nga yung mangyayari ngayon? It's okay bakit? To? Okay lang yan, naiwan ka ng mga taong hindi talaga solido. Pero at least yung mga totoong, to, okay lang naiwan ka ng mga taong hindi talaga solido. Ako po doon sa mga nagagalit kay kay Sekiyama sa mansyon, huwag ko kayong basta nagagalit. Ako, ako ah, talaga sasabihin ko, don't easily get angry or instant uh, hate to Sekiyama. Tandaan natin, eh, parang ang lalabas ngayon, si Sekiyama ay na, na, na ano lang, na, kumbaga nadali lang. Kumbaga, ibinig nga. Kasi nga gusto din niya makalabas si Evelyn. Kaya naniwala siya sa kwento ni nitong Alpa na nahawak ko si Norman Mausen. Kasi gusto yun din naman sa talaga ang makalabas. Actually, yun naman talaga, nung unang-una pa lamang, wala, a month ago pa lang, nung ang ikinikis sa kanya, eh nandoon na yung Alfa Romeo mm. sa Italy, nagumamit. Kaya nga, mm. di ba sinabi ito, naalala niyo sinabi ni uh, ah, Attorney Espejo na maraming Norman Mangusin ang pangalan. Pero Tama. yung normal ng musin na binabato sa kanya ay wala dito sa Pilipinas. Nang sinasabi, oh. ginamit lang yung pangalan, ibig sabihin nun, no, napakamalas naman talaga ng pagkakagamit dun sa pangalan na yon kasi ginamit into crime na malaglag sa pangalan ng iba. Kahit sino may kapangalan mm. tayo, pero ang malalala kasi, nagamit pa, o naalala nyo ulit ito, yung pangalang Francis Marcos doon sa Nueva Ecija na kinasuhan ng Bauchi. 'di ba? Hindi ipikinaso kay FLM, hindi naman kay FLM kasi ang middle initial mana. Nagkatalo sa middle initial. Ngayon, naalala niyo ba 'yun? Nabigla na lang nawala na parang bula yung kaso na 'yon na hindi na nabalitaan. Yun na. Ito lang yung normal mo silang nagtagalan siya eh. Then, kasi hindi naman nila kasi pa. Oh, wala walang mga testi, walang mga testigo, walang hearing kasi ganito, ganyan, ganyan. Oh, eh, anong nangyari? Oh. Di, wala. Di ba? Ganon. Oh. Napapaikot oh, tayo. Malaki na palang, malaki, malaki na palang hinihingi ni Alpha, no? Hindi na lang 2 million. Doon na naman musik. kaya sa mga <laughs> kaya sa mga nasa baba, uulitin ko po ulit ito sa inyo. Kung sasabihin niyo pong ginamit yung pangalang Norman Mangusin o FLM, eh ako mangusin ako. Hindi ko naman talaga ginusto, naalala niyo po ba? Hindi ko naman talaga ginusto hanggat maaari nga talaga. I tried do my best to say na oh, sinabi ko naman. O, di ba? Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na mag-aadya. Pero at least ngayon alam na natin, doon sa mga naniniwala doon sa LFL, uh, ah, kay Lady M at kay Alpha, ba mag-isip kayo. Ako lang sasabihin ko, mag-isip kayo mabuti kung tama ba yung pinakikinggan nyo. Uulitin ko ulit, huwag ko kayong magagalit kay Sekyama, sa mansyon, uh, naiintindihan ko sila. They are trying to find a way para matulungan si FLM na makalabas pero iba yata yung nangyari. Parang nagamit ang channel ng mansyon to gain them and to help them to earn people, especially to gain money from other people. Kasi yung FCI, FFCI, maraming ginagawa, nakakatulong nga eh, nakakapagbigay nga eh, nakakapag-humanitarian nga eh. Even I, my channel could also start, di ba? Start the humanitarian in our way in the Inspired of the Mayaman Challenge. Hindi sa amin yun personal. Ayan. Kaya doon sa mga nagbigay kay Boss Lee, eh kung yan ibigay nyo, ay huwag nyo isusumbat yan dahil bigay nyo yan dahil gusto nyo maging bahagi. Kasi ang ibinigay, hindi naman pinautang yan. Hindi nyo naman yan pinatago. Eh kung pinatago nyo, di kunin nyo. Eh, pero kung ibinigay nyo para sa humanitarian, do not say nagbigay ka and post out into public para maging, oy, nagbigay ako. No. Alam mo sa sarili mo yan. Tama? So, yun lang ang gusto kong sabihin. Kaya nga, thank you, Boss Lee, for always standing and fighting. Especially kami. We still standing and fighting. No matter what people say about us, it's okay. Yun naman ang pinakamaganda doon. Hindi tayo titigil ng pagsuporta hanggang sa dumating yung tamang panahon ng kanyang paglaya at paglipad. Kaya sa mga nandiyan sa FFCI, kung kayo man eh, napaniwala noon, okay lang, we understand. Pero kung babalik kayo at mag stay to support FLM, then we thank God. But if not, it's okay. Kasi aanhin naman namin ang mga taong ah, hindi totoo, tapos kasama namin sa grupo. E di problema lang ding malaki yan. Di ba? Kape muna. Kaya shout out sa mga nasa baba. Oo. Uh-uh. Andito at ayan eh. Ay, andito yata sa cellphone. Ah, edi... Eh sabi ko nga eh, masaya pa rin tayo. And we know that the Lord protect FLM. O, di ba? Kaya, give, sabi ko nga eh, hindi ko kasi nakikita, wala akong monitor eh. Kaya hindi ako makapagbasa. Buti na lang, baka may, may, may, may, may nagmumura na sa akin dyan eh. Ah, ah, ah. mga baka mamaya may nagmumura na sa akin yung sa babae. So, kapit lang din tayo, black coffee. Ayan ano. Black coffee lang tayo. You're superhero.